سەرەتا یەکەم شت کە پێویستە بیکەی پێش ئەوەی بی یوتوبەر دەبی ستایڵی خۆت هەڵبژێری ئایە دەتەوێ خۆت دەرخەی یان تەنیا دەنگت دەر چۆن دەتوانی لە ساڵی 2021 ببی بە یوتیوبەر ئەو پرۆگرامانە ئەو بەرنامانە ئەو توڵانە چین کە یارمەتی تۆ دەدەن لە یوتیوبەکەتدا بۆی بە خێرایی گەشە بکەی بۆ ئەوەی ڤیددیوکانت بگات بە لای خەڵکانی زیاتر لەگەڵمان بن لەم ڤیدیۆیەدا باشترین ڕێگاکان ڕوون دەکەینەوە بە شێوازێکی دروست بۆ ئێوە. چۆن دەبی بە یوتیوبەر ئەم پێداویستیانە چین کە تۆ وەکو یوتیوبەرێک پێویستە لەسرت کە بەکاریان بێنی ئێمە لەم ڤیدیۆدا پێتان دەڵێ کە ئەو پێداویستیانە چین وا دەکەن ڤیدیۆکانت باشتر بن وا دەکەن ڤیدیۆکانت بگەن بە خەڵکانی زیاتر بێگومان زۆرێکمان دەمانەیە دەست بە کاری یوتیوب بکەین دەمانەوێت دەست پێ بکەین لە یوتیوبدا وەکو یوتیوبەرێک بەڵام کۆمەڵێک لە پرسیارمان هەیە تا ئێستا وەڵام نەدراوەتەوە و تا ئێستا ڕوون نییە لامان بەڕێ دەست بە ڤیددیوکە بکەم لەوانەیە زۆرێکتان بڵێ ئەمە کەناڵێکی خۆی کەناڵێکی تازەیە بە خۆشی تازە هاتووە بۆ ناوی یوتیوب ئێستا هاتووە ئامۆزگاری بڵاوکاتەوە بۆیە من حەزم کرد وەکو بەرچاوڕوونیەک وەکو زانیاریەک چەند شتێک لێرەدا بڵێم ئابەر لە هەموو شتێک من لە 2011ەوە لەناو یوتیوبدام و کەناڵێکیشم هەیە کە هەر لەو کاتەوە دروستم کردووە بەڵام بە شێوازێکی ئەکتیو تێدا کارم نەکردووە بۆم کەناڵۆش نزیکەی چوار ساڵە دروست کراوە بەڵام بەهۆی کاری ترەوە نەپرژامەسە نەپرژامەتە سەرا و کارە و و خەریکەوە بم بەڵام من لەگەڵ چەند دەها یوتیوبەردا کارم کردووە یارمەتیم داون لە باک ئێن وەکو پرۆدیوسەر کارم بۆیان کردووە و یارمەتیم داون کەەوە SEOی فیددیوکانیان بەرزکەنەوە سرد ئینجین ئۆپتامیزیشن ئێمە لێرەدا ئەم ویددیومان ناو لێ ناوە چۆن دەبی بە یوتیوبەر پارتی دووەم بەڵام ئێمە لە کەناڵەکەماندا هیچ پارتی تێکەمان نیە لەبەرەوەی ئێمە دەتوانین بڵێن تەواوکەری یددیوکەی کاکژیر دەبین کە لە کەناڵەکەیدا باسی ئەوەی کردو کە چۆن دەبی بە یوتیوبە لە ساڵی 2021 لینکەکەم لە خوارەدانەوە دەتوانن سەیری یددیوکی ئەو بکەن بۆیە ئێمە تەنها باسی ئەو سوفتێرانە دەکەین ئەم شتان دەکەن کە تۆ پێویستە وەکو یوتیوبەر بیزانیوە پێویستت پێی دەبێت یەکەم شت ئەپلیکیشنی تیوباری تیوباری یەکێکە لە ئەپلیکیشنیە هەرە باشەکان بۆ کەناڵەکەت کەوا دەکا تۆ ڤیددیوکەت بە باشترین شێواز بڵاوکەیتەوە ئەو تاگانەی کە زۆترین بەکارهێنەریان هەیە لەو بوارەدا بەکاری بێنی و لە هەمان کاتدا دیتێڵی تەواوی ڤیدیۆکەی ڤیدیۆکەت دەداتێ و لە هەمان کاتدا ئەی بی تێستنگی هەیە کە زۆر گرنگە پێت دەڵێ ئەم تایتڵە تا چەند کاریگەری هەیە و دەکرێت چەند کەس ببینێ وەلامان کاتدا لە ڕێگای سم بنێڵەکەشەوە کە دایدنەی دیاری دەکا کە چ جۆرێکیان باشترینە بۆی دەتوانانی لە ڤێرشنە فریەکەی دەست پێ بکەی بەڵام لە کڕینیشی بە هیچ شازێک پەشیمان نابیتەوە کە بەشداری مانگانەیە سوودێکی زۆری لێ دەکەی ئەگەر بڕیار وایە دەست بە کاری یوتیوب بکەین ئەپلیکیشنی دۆمان کە بریتە لە یوتیوب کرێتر واتە هەر کرێتری ئەپلیکیشنەکە لەوێدا تاڵی دااتایەکی زۆر زۆر باشت دەداتێ لە نەسەر مۆبایل کە لەوێدا تۆماربی ئەگەر چەناڵێکی یوتیوبت هەیە لەوێدا ڤریفای دەکەی لەوێدا چیەکرێ داتای چەناڵەکەی تۆ بە شێوازێکی دروستتر و بە شێوازێکی پوخت نیشانی خەڵکانی تر دەدا کە سۆشا بڵیت زانیارەکانی چەناڵەکەی تۆ نیشان دەدا بۆی کە بەپی خەمڵاندن کە قازانجی ئەم چەناڵە چەندە و ئەو مایلستەنانە چین کە تۆ تا ئێستا پێگەیشتی و کامیشیت ماوە هەوڵدەن وبسایتێکتان تایبەت بەخۆتان هەبێ یاخود ئەپلیکیشنێکتان تایبەت بەخۆتان هەبێ بۆ ئەوەی بینەرانتان بتوانن بە ئاسانترین شێوە ڤیددیوکانی ئەو بدۆزنەوە لەوانەیە ئەو کەسەن نوتفکێشنی یوتیوبی بۆ نەچێ یاخود دەکرێت لەو کاتەدا ئەو نەچوو بە بێ یوتیوب تۆتان ئەپلیکیشنی بۆ خۆت دابنی لە کاتێکدا کە تۆ یددیوەکەت بڵاو کردو ئۆتوماتیکیان بۆ کەسە بچێ ئەمە سوودێکی زۆر باش بە خۆت دەگەێنێ و ئاسانکاریکی زۆر باش دەکات بۆ بینەرەکانت دروستنی وبسایتێک هیچ کاتێک بیرۆکێکی خراپ نییە بۆ مەبەستی دروستکردنی وبسایتی ئەمە لە ڕژەکاردا دەتوانین وبسایتە یاخود ئەپلیکیشنێک بەبێ خواستی ئێوە دروستکەین ئەپلیکیشنێکی دیکەش هەر بۆ ئەو مەبەستە کە بریتە لە تیوب سپێنەر تیوب سپێنەر یەکێکە لە ئەپلیکیشنە هەر بە سوودەکان کە دەتوانیتە سوودێکی زۆر باشی لێوەربگری بۆ تێگەشتن لە کەناڵەکە تێبگەی لەوەی کە سبسکرایبەرەکانی تۆ چیان دەوێت و لە هەمان کاتدا ڤیددیوکانی تۆ لە چیان کەمەوە پێویستە تۆچی بۆ ڤیددیوکانت زیاد بکەیت هەمووی لەوێدا بۆت پێشنیار دەکا و باشترین ڕێگاکانی گەشتن بە بینەر لەوێدا پێشنیار دەکا یەکێکی دیکە لە ئەپلیکیشنەکان کە بۆ مۆبایل هەیە بۆ هەردوو سیستەمی ئاوێس و ئەندروید کە ئەپلیکیشنی فەرست لایتە یەکێکە لە ئەپلیکیشنە هەرە بەسوودەکان بۆ ڕیکۆردکردن ئەگەر تۆ کامێڕەیەکت نییە کامرێکی باشت نییە تۆ ناتوانانی ڕیکۆردێکی باشی پێ بکەی تۆ دەتوانی ئەپلیکیشنی فەرست لایت دابەزێنی خۆی ئەپلیکیشتەکە بە پارەیە بەڵام تۆ دەتوانی بە فری بەدەستی بێنی لە ڕێگای ئەپلیکیشنی فەرست لایتەوە تایبەتمەندی کامێرەیەکی تەواو دەدا بە مۆبایلەکەت واتە زۆرترین ئۆپشنت دەخاتە بەردەست بۆ ئەوەی کە تۆ بە باشترین شێواز بتوانێت ڕیکۆرد بکەیت سوودێکی زۆر زۆری هەیە بۆ یوتیوبەرەکان بۆ کەسانێکە ویددیوێک دانەوە ڕیکۆردکەن سوودێکی زۆر زۆری لێ وەردەگرن ئەگەر تۆ دەشتەوێت بە مۆبایل ڕیکۆردکەی بەڵام حەز دەکە ڕیکۆردەکانی زۆر باش نین دەتوانی دەتوانی ئەدۆ بڕاش بەکاربێنی کە ئەویشان وەکو فەرست لایت تایبەتمەندی زۆر باش دەخاتە بەردەستت بۆ ئەوەی ڤیددیوکەت بە کوالەتێکی باش دەرچێ و لە هەمان کاتدا ئۆپشنێکی زۆر زۆر دەداتە دەست کە دژەن دەستکاری ئایزۆ بکەیت دیپریتەر بکەیت دەتوان دەستکاری تەواوی ئەم شتانە بکەیت کە لە ناو کامێرەدا هەیە لە ڕێگای ئەدب ڕەشەوە یاخود لە فێرس لایت هەردووکیان ئاپلیکیشنی زۆر زۆر باشن بۆ ئەم بوارە. واگەر تۆ وێنێ تمنێڵ دروست دەکەی و کانڤاشت بەدڵ نییە دەتوانیت تۆ سوود لە سپارک ئەدۆبی سپارک وەربگری ئەدۆبی سپارک یەکێکە لە ئەپلیکیشنەکانی ئەدۆب کە بۆ دروستکردنی وێنە بەکاردێ بۆ جۆری سم بنێڵە بۆ کەڤەر بۆ هەر یەکێک لە کارەکانی خۆت دەتوانانی سوودی لێوەگری و تیمپلیتی زۆر زۆر باش و ئاسانیشیتەیە کە زۆر ئاسانە بۆ بەکارهێنان ئەوانەی باسمان کرد چەندەها ئەپلیکیشن و چەندەها وبسایت بوون کە بۆکو یوتیوبەرێک تۆ دەتوانی سوودی لێوەرەگری بۆ باشترکردنی ڤیددیوکانت و شتێکی دیکەش کە حەز بکەین لە کۆتاییدا پێتان بڵین کە تۆ یددیوەکی درێژ دەکەی کە بۆ نمونە ئەمە یددیوەکەکەین باس لە تابەتمەندەکانی کۆمپیوتەرێک و مۆبایلێک و کۆنسڵێک دەکەین ئەمە پێویست ناکە بین لە تەواوی یددیوکان بە شێواز بێ ئەگەر من کە کەسێکم تەنها بە دوێ زانیاری کۆمپیوتەرەوەم بێن بۆ ڤیددیوکەی تۆ پێویست ناکە من هەر سکیپ سکیپ کەم تاوەکو دەگەم ئەو شوێنێک کە دەمەوێ ناکرێت ڤیددیوکانت بۆ بینەرەکان کە بە پارت پارت بەشی کۆمپتران بۆ جیا بکەوە بەش کۆمپتران بۆ جیا بکەوە بەشی بەشی مۆبایل بەشی کۆنسۆل ئەم شوازە بۆیان جیا بکەرەوە بۆی بە ئاسانتری شێواز بتوانن بگەنە ئەو بەشی کە دەیانەوێ و یەکێکی تریش لە شتەکان کە تۆ پێویستە وەکو یوتیوبەرێک بۆ ئەوی خەڵکانی زیاتر سوود لە تۆ وەرگن بیرن نەچێ یددیوکانت هەوڵدا ترانسلیت بکە ئەگەر ناتوانانی لە ژێر یددیوکەدا سەبتاتل دابنەی دەتوانی کاپشن بەکاربێنی لە ناو یوتیوبدا و فایلی وەرگێرانەکەی خۆ تێدا ئەپلۆد بکەیت ئەگەر خۆشت ناتوانی ئەوا کۆمەڵێکی زۆر لە وبسایت هەن کە دەتوانن کاری وەرگێرانت بۆ ئەنجامدن بۆ ڤیددیوەکەتدا بۆی خەڵکانێکی زیاتر سو لە ڤیددیوکانت وەربگرێن بەڵام هێشتا خۆشمان نەما کردووە ئەم نزیکانە ئێمەش دەست بە وەرگێرانی ڤیددیوکان دەکەین بۆ ڤیددیو کۆنەکانیشی دادێنێت بۆ ئێمە لێرەدا کۆتایی بە ڤیددیوکە دێنین بە هیواین ئەوەن کە ئەو ویددیو سوودێکی هەبێ ئەگەر پاڵپشتی باش بێ بۆم ویددیوێ ئەوە بەشی تری لێ دروست دەکەین پرۆگرام و ئەپلیکیشن و وەبساکی باشتر و زیاترتان پێدەناسێنین و بیرتان نەچێ سبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن بۆی بەردام ویددیو نوێ ببینن واگەر ویددیوکەتان بەدڵە لایکی ویددیوکە بکەن و تا ویددیوەکی دیکە خواتان لەگەڵ هەرشاد بن